Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das ist das allererste VR-Video auf meinem Kanal, wie man sieht. Ja, der Ortierungsverlust ist bei mir heftig. Alter! Komm einfach! Oh mein Gott! Viel! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Alter! süß gespielt. Jetzt gehen wir wieder raus. Weil ich habe Angst in dem Raum. Da ist der Ausgang. Okay. Damn. Ähm, so scary. Ähm, gehen wir mal wieder zurück zum alten Haus. Geht's dort? Oh, damn. War vorbei? Ja. Hey, bei Orientierung, hä? Das ist unnormal. Da. So viel Schuss haben wir leider auch nicht. Da drei. Oh, oh, damn. Ähm. Four. Oh. Oh. Das <laughs> ist so damn scary. <laughs> Sorry für die ganzen Geräusche, die was der macht. Also es ist so richtig, es schaut so richtig immersiv aus da. Wenn man da so Baby-Dinger und so was am Weg ist. Ja, da, da nehme ich auch wieder den Flammenwerfer in die Hand. Fahr mit rein. Hi! Ähm, wir gehen jetzt einmal zum Dietrich. Oh. Hi. Ehm. Oh, William, waarom lekt? It's good. Oh my god. Endlich sind die weg. Ah, verliert er nicht die ganze Munition, oder? Ich jetzt nichts sehen, ich hoffe nicht. Ähm, hi. Da ist der Dietrich da hinten. Den habe ich letztens übersehen. So, aufmachen. Dietrich nehmen. Schön. So, jetzt können wir das Schloss da aufmachen. mit einem d Oh! Der ich schaffe mit dem Messer. Weiß ich? Erste Hilfe. Ja. Und schau wieder bergauf, oder? Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht ganz genau. Was weitergeht. Dann schauen wir mal bergauf. Und da ist wieder voll, gell? Fast. Damn. Da geht's bergauf. Oh mein Gott, da unten waren wir ja auch schon. Äh. Da fliegt jetzt eh nicht durch, oder? Damn, da geht's nicht weiter, Obi. Weiter, Obi geht's, Alter. Oh, da fliegt das Headset. Oh mein Gott. Bei Oculus Milch fliegt er fast bergab, wenn ich das weiter oben schaue. Hallo! Hallo! Ähm. So haben wir es durchgelesen. Baseballschläger, den würde ich gerne nehmen. Hey, damn. Puppe. Jetzt krieg ich wieder WhatsApp-Nachricht. Kann mit der echt nichts machen. Anscheinend nicht. Ja, das Cappy wäre cool. Ist bestimmt angenehmer als das VR-Headset, da kriegt man ja ähm, einen starken Hals. Hey. Hi! Bist du jetzt da? Mami? Ja, wie sollen das aufmachen mit einer Laterne von der Migrate? Aber wo ist sie? Dave! Ich weiß nicht, wie es weitergeht. So, ich gehe mal zurück zum Altar. Weiß aber nicht, ob das der richtige Weg ist. Ich habe gerade einmal den Weg einfallen lassen, aber ich habe nichts rausgefunden. Der Knasen knistert die ganze Zeit. Ja, der gefunden. Monster da. I don't get it. So. Wir gehen leider die Ideen aus. Was, was ich machen muss. Aber. Es gibt noch. Eine Möglichkeit. Die Werkstatt, die können wir wahrscheinlich aufmachen. Und wahrscheinlich unter den Dietrich könnten wir finden, dass wir hinten das aufmachen können, aber mal schauen. was steht da? Spaltmittel. Das kann auch Spaltmittel. Ähm, kann Physiker von anderen Objekten trennen, um diese wieder nutzbar zu machen. Ah. Okay. Was? F. Dietrich! Dame! Wir haben keinen Platz mehr. Äh. Hau ah, das Spaltmittel weg. In die Mülltonne. Ja, wir gehen jetzt verloren. Yes. So, wollen wir das wegwerfen? Ja. Dann äh, ja, Dietrich. Oh damn. Dietrich. Ah, I got it. Ah, und jetzt können wir das da aufmachen wieder. Aber ah, wo wollte ich zuerst hingehen? Ah, zum zur Werkstatt, da war wir noch nicht. Hallo. Müssen wir daher gehen. War wir gerade, ja. Damn. Und da, im nächsten Raum. Okay. Dietrich. Windmunition. Dave. Boom. Chakalaka. Wo ist denn die Werkstatt? Das. Noch einmal zurück. Da oben. Die Werkstatt ist unten. Ich gehe gern nicht oben, aber wir müssen jetzt oben gehen, leider. Da, ne? Und da oben, ja. Cool. Oh mein Gott, das schaut so brutal aus. Hi. Ist das die Werkstatt? ah, das wäre Abkürzung. Werkstatt? Ladenzeiten verschlossen. Damn. Ist nicht gut. Geh wieder auf hier. Ich hab Angst unten. Hey, ich brauche jetzt einen Plan, Jungs. Ich weiß jetzt, wie es weitergeht. So. Ich habe einen Plan. Wir waren eigentlich als einziger noch nicht. Im botanischen Garten drüben. Oh mein Gott, das kracht sich schon wieder. Und wo die, wo sie im Tunnel ist. Und ich schätze, wie tut sein, weil warum soll sie woanders sein? Oh mein Gott. Ich renne auch schon rum. Alright, äh, setze Torch auseinander. Dieses VR-Headset ist nicht für viele Sessions. Das fällt schon fast jetzt schon wieder auseinander. Da sind wir durch. Damn. Scary shit. Da war ein Rolling Screen. Uh, oh, Schatzfoto. Nimmt ihr da Leute? Okay. Was ist das laut. Bisschen leiser gemacht. damn. Okay. Kraut ist gut. Spaltmittel wahrscheinlich. Können wir wahrscheinlich nicht nehmen. Brauchen wir aber eh nicht, oder? Das ist ja gut. Festbrennstoff. Ja, wenn man den Schatz so wegwirft, sagt es wahrscheinlich wieder. Prima Rippes. aber ist immer nicht. Kann ich das kombinieren? Kraut und Chemikalien, ja. ich kann den Festbrennstoff leider nicht mitnehmen. Wird zu sein. Mein Gott, Dietrich? Schon wieder ein Dietrich. Aber kein Dietrich, so etwas. Da oben ist Ulle. Warum ist die Tür gerade zugegangen? Hallo? Oh mein Gott. Hä? Der komplett neue Rahmen da. Oder? Was haben wir gerade? Altes Haus, Erdgeschoss. Okay. oder? Magrat? Magrat, komm raus! Das ist Klo? Glaub nicht. Muss mein Herz jetzt schon wieder besser rauf tun. Mein Oculus Milk, Entschuldigung. Ähm. Magrat! Versteckst du dich? Ist Brennstoff. Na gut. Okay. Ja. Oh mein Gott. Na gut. Angst. Holy damn. Dat is wieder. Fuck, das ist creepy aus. Wir sparen Munition. Man kennt es. Da. In Munition. Gute Chemikalie, die wäre gut. Aber ja, dann nehmen wir mal das psycho Das sehen wir mehr in der Umgebung. Was? Zack. Können wir gleich besseres Suchen finden. Und da schon drin. Oh damn, ich hab das Video übersehen. Aua! Oh, ist er nicht hinten? Hinten ist es zu Suchen. Hinter der Wand. Wo ist denn da hin? Da drüben, ne? Äh. Da war er. Oh, der. Geht nicht. Das ist Psychozeug. Ja. Können wir jetzt nicht mitnehmen, leider. Ist verschlossen. Alright. Wo bist du? Oh! Oh mein Gott! Komm mal mit mir. Oh! Wir werden das klären. Damn! Angriff! Damn! Oh fuck! My God! Oh my god. Okay. Oh. Oh. Pezzo di culo. Devi interprete. Oh. Ah. Oh ah, no! Holy shit. Was ist los? Aua. Hast du mich gerade aufgegessen? Alter. Machen wir einfach. Oh mein Gott. Viel. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Merzen. Oh mein Gott. It was at this moment that he knew. He fucked up.